कोई खुशियों की चाह में रोया तो कोई दुखों की पनाह में रोया कोई खुशियों की चाह में रोया तो कोई दुखों की पनाह में रोया अजीब कहानी है जिंदगी की कोई भरोसा करके रोया जिसके दिल में दर्द न हो जानवर हैवान है जो किसी के गम को बांटे बस वही इंसान है